السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسر یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو ٹیکنیکل ویڈیو ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو میں آج آپ کو ایک ایسی چیز سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جس سے ہماری تقریباً نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن خبردار نہیں ہے آگاہ نہیں ہے تو میں ایک ایسی خبر سے آپ کو آج خبردار کروں گا ہوشیار کروں گا کہ آپ نے اکثر آپ جاتے ہیں شاپنگ مالز کے اندر جاتے ہیں ہوٹلز کے اندر جاتے ہیں اور شاپنگ مالز میں اکثر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینجنگ روم بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی وہاں سے کلوتھ کوئی کپڑا بائک کیا ہے تو آپ وہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے سائز وغیرہ کو فٹنگ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج روم کے اندر جاتے ہیں یا واش روم وغیرہ کے اندر جاتے جاتے ہیں تو دوستو یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ایک سکریو کیمرہ ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک سکریو ٹائپ ہوتا ہے نٹ ہوتا ہے اس کے اندر لینز ہوتا ہے کیمرے کا لینز ہوتا ہے وہ انسٹال کیے ہوتے ہیں مالکوں نے تو دوستو اس کو ٹریک کرنا ٹریس کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا آپ کو خبردار کروں گا تو میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ہونے والا ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو دوستو آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا ہڈن کیمراز کے نام کو کہ ہڈن کیمرا یا سپائی کیمراز جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ انسٹال کیے ہوتے ہیں اور آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہی دوں گا ایک ورڈ ہے سکیو سکیو کیمراز یعنی ایک نٹ ٹائپ کا ایک کیمرا ہوتا ہے اس کے اندر نٹ کے اندر کیمرا انسٹال کیا ہوتا ہے دوستو یہ والا جو کہہ لو کہ یہ تقریباً نائنٹی پرسینٹ عوام جو ہماری ہے پاپولیشن ہے وہ اس چیز سے واقف ہے تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد انہی میرے معصوم بھائیوں کے لیے ہے جو اس چیز سے واقف نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی اس کا جب نام سنا ہے کہ سکیو کیمرہ ہڈن کیمرہ تو میں جب گوگل کیا تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں گوگل کیا کہ پاکستان میں یہ مارکیٹ اس کی اس نے پوری مارکیٹ کو ہٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ سیل پرچیز اس کی ہو رہی ہے تو مالکان جو ہے شاپنگ مال کے اندر آپ بولیں تو ہوٹلز کے اندر واش روم کے اندر اور چینج روم تک کے اندر یہ انسٹال کیا ہوتا ہے اس کو ٹریک کرنا دوستو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ لائک کا اسکریو ہوتا ہے جیسے نٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دوسرے ایک ڈور ہے اس کے اندر قبضے کے اندر کافی سارے نٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر جسلائی کا آپ کو نٹ نظر آ رہا ہوگا مگر یہ ہوتا ہے کیمرہ جو آپ کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو میئر آپ کو کہہ لے کہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے دوستو اس کے اس کو یعنی کہ مارکیٹ نے کور کیا ہوا ہے جسوسوں سے جب پتہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ مارکیٹ میں اس کا لین دین اس کیمرے کا سیل پرچیز جو ہے وہ عروج پہ جا رہی ہے تو دوستو آپ کا اس میں کیا نقصان ہے سپوز آپ کسی شاپنگ مال کے اندر گئے ہیں ہوٹل کے اندر گئے ہیں دوستو پرائیویسی جو ہوتی ہے عزت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑھ کے ہوتی ہے آپ گئے ہیں سپوز کسی شاپنگ مال کے اندر آپ نے کوئی سپوز کوئی شرٹ پرچیز کی ہے یا کوئی پینٹ پرچیز وہاں پہ چینجنگ روم بنا ہوا ہے تو آپ نے وہاں اپنی اس کو ڈریس کو پہن کے پہلے چیک کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اندر گئے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پہلے اندر جاؤ اس کو جج کرو اس ایریے کو جج کرو اس روم کو جج کرو کہ یہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے لگی ہوئی یعنی یہ اسکریو کیمرہ جو ہوتا ہے یہ ایک جسٹ آئے کا نٹ ہوتا ہے یہ روج پہ میں پھر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مارکیٹ میں ایک ہم روج پہ جا رہا ہے تقریباً ون تھرڈ کی ریشو جا رہی ہے کہ مطلب تین میں سے ایک بندہ لازمی اس کو انسٹال کروا رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسی کوئی چیز انسٹال تو نہیں ہوئی ہوئی ہے غور کرنا ہے اس چیز پہ تو اس چیز کا یہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ان لیگل کام ہے اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے ایسا کسی واش روم چینجنگ روم کے اندر تو آپ اس کو ہی رپورٹ کرو یہ غیر قانونی کام ہے آپ کسی کی پرائیویسی کو ایسے نہیں دے سکتے یہ الاؤ نہیں ہے یہ واش روم میں یا کہہ لو کہ شاپنگ مال کے اندر چینج روم کے اندر ہوٹل کے اندر ان جگہ پہ یہ چیز کسی کو کہہ لو کو چھپ چھپ کے کسی کو ٹریس کرنا کسی کو چھپ کے کسی کی ویڈیو بنانا یہ انلیگل کام ہے تو اس پہ قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ قانونی کاروائی نہیں بھی کرتے تو آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے لیٹ سپوز کہ میں گیا ہوں تو میں یہ دیکھنا ہے کہ میری کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں بن رہی میں چینجنگ کر رہا ہوں تو میری کوئی ویڈیو تو نہیں بن رہی تو دوستو اس کا نقصان آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شیطانی ٹوڑا ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی لیٹ سپوز اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو انہوں نے کہنا ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے ہو کہ شاپنگ مال وغیرہ کے اندر چوریز ہوتی ہیں تو لوگ ایسے واش روم ادھر جا کے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اس لیے ہم نے لگایا مگر دوستو آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے پہلے دیکھ لینا وہاں پہ ایسی حرکت آپ نے نہیں کرنی چینجنگ وغیرہ اگر آپ کو کوئی ایسی مشکوک چیز نظر آئے تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی وہ کوئی تانی ٹولہ ہوتا ہے وہ جو ایڈمن کے اندر پیچھے بیٹھا آپ کی ویڈیو کو وہ انٹرنیٹ پہ پھینک دے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ وائرل ہو چکے ہو گئے انٹرنیٹ کی دنیا میں تو یہ چیزیں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی جگہ آپ جائیں تو آپ یہ چیز دیکھ لیں یہ سکریو کیمرہ جو ہیں ہڈن کیمرہ یہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر بھی جیسے کہ میں نے آپ کو گوگل پہ دکھایا ہے سرچ کریں تو اس کی سیل پرچیز روج پہ جا رہی ہے اور یہ shopping mall changing room hotel شوٹل یعنی جس جگہ بھی آپ اس کو سوچ سکتے ہیں یعنی کہ آپ لیفٹ سپوز آپ ہوٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی کسی یعنی کہ واش روم کے اندر جاتے کسی بھی آپ ایسی جگہ پہ جائیں تو پہلے ارد گرد اس کو جج کریں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی کہ جو آپ کو ٹریس کر رہی ہے تو وہاں پہ یہ کوئی بھی آپ اپنا کام نہ کریں تو اس کی آپ آ کے رپورٹ کریں شکایت کریں اگر نہیں بکا سکتے تو اس کو اوائڈ کریں وہاں سے اپنے آپ کو سیو کریں اپنی عزت کو اپنی پرائیویسی کو سیو کریں تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو کو آپ کو پسند آئی گا اس کو لائک کریں شیئر کریں ہو سکے تو اس کو اپنا کوئی بھی کوئی ایسے نہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کسی جگہ دیکھی ہے تو اس کو نیچے کمنٹ باکس میں کریں میرے ساتھ اپنی آئیڈیاز شیئر کریں میں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کرتا رہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ